Elefan, pero Max, la telefon ya me ya está. Ayo ya está, deja de usar tu batalla, tu batalla. Me quiero Me quiero ya. التليفون لقيت التليفون الايفون طب بكام ده؟ يعني يعني 500 كده يعني 500 يا عم هدي لك 500 500 ايه يا ماما؟ طب ايه يعني عايز ألف يا سيدي ألف بدي لك ألف ما تخلص يلا قوم 20000 ماما ماما ماما ارحمي بقى روحت نص النص نص اخواتي مفيش كده كنا نصهم خلاص وانت يا اخويا خش